Всем добрый день! Как стать лучшим на работе? Именно об этом и пойдет речь в данном видео. В наше время очень важно, устраиваясь и приступая к новой работе, проявить свои наилучшие профессиональные качества и не облажать. На тему поиска работы существует очень большое количество полезной информации. И это естественно. Ведь данное мероприятие очень важное и ответственное событие в нашей жизни. Очень многое зависит от того, насколько успешно оно прошло. Но этого недостаточно. На самом деле не менее важно хорошо проявить себя в тот момент, когда вы уже вступили в должность и приступили к своей работе. В первую очередь, это связано с тем, что в самом начале на работника всегда обращается повышенное внимание и нередко повышенные требования. Соответственно, более заметны будут все положительные или отрицательные стороны выполнения обязанностей. При этом можно как укрепить хорошее первое впечатление, возникшее у работодателя во время собеседования, так и пошатнуть его – или даже полностью опровергнуть. Поэтому устроиться на должность мало. Нужно доказать свое соответствие этой должности. Для успешного прохождения этого начального этапа нужно полностью сосредоточиться и продумать все детали, на которые следует обратить внимание. Для удобства можно составить некий собственный план. С его помощью легче определить, что следует делать в первую очередь, а что можно временно отложить. То есть не нужно пускать рабочий процесс на самотек. Ведь сейчас все меньше и меньше остается таких мест, где можно просто отсидеться, а больше появляется таких, где необходима активность и производительность работы. Когда же все-таки приоритеты определены, а также составлен план, нужно напрячь все силы и приступить к выполнению задуманного. И это, несомненно, даст положительные результаты и будет отмечено руководством и коллегами. А вас сложится мнение как о ценном и ответственном работнике – ведь несмотря на то, что вы новичок, ваша активность будет замечена. А это очень хорошо для будущего продвижения по карьерной лестнице. А если же вдруг будет допущен какой-либо промах, то он, возможно, будет списан на случайность, благодаря хорошей нарастающей репутации. Но постоянно находиться в соответствии максимальной самоотдачи просто невозможно. Поэтому за этим этапом следует этап оптимизации работы. Организму и физически, и эмоционально надо немного расслабляться. Это не значит, что теперь можно халатно относиться к своим обязанностям. Это означает, что необходимо так организовать их выполнение, чтобы при сохранении достаточной результативности находиться в комфортном для себя состоянии. В противном случае усталость будет накапливаться, и в дальнейшем она может перерасти в стресс. А это, конечно, крайне нежелательно, ведь работа должна доставлять удовольствие в первую очередь. Все вышесказанное не обязательно подходит всем, ведь каждый человек со временем выстраивает свою стратегию работы – но для тех, кто в настоящий момент находится в поиске или только что ее нашел, это видео может оказаться полезным. А как вы старались произвести на себя положительное впечатление на работе? Поделитесь, если не трудно, в комментариях под видео. Возможно и вы также кому-то поможете в подъеме по карьерной лестнице. Ведь, как известно, добрые поступки очень помогают карме. Спасибо за просмотр. Извините, мы не можем принять вас на работу. У вас нет опыта у меня и желания нету ну кого это ебет